pero yo un nuevo traigo un vídeo de un túnel y os traigo un vídeo en el que vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Vosotros vais a votar en los comentarios la eh, cosa o servidor, en este caso, que más os guste para yo, eh, a partir de eso, decidir qué servidor eh, abrir y cuál no abrir. Vale. este, esto lo estoy haciendo porque Últimamente estoy haciendo un montón de servidores, he hecho un montón de tipos de variedades y tal. Y eh, he decidido pues ver cuál de todos eh, es el que más os gusta, ¿vale? Además me ahora de vacaciones, así que hasta que yo no vuelva de vacaciones no voy a, no voy a poder abrir el servidor que se vote, así que vais a tener un tiempo para votar y todo eso. Y ya cuando yo vuelva de mis vacaciones, pues eh, abriré ese servidor, ¿vale? Eh, de todas formas he dejado vídeos preparados, eh, tanto de un turno es un jugador, como de una serie en Rusia que veréis, tanto como otros tipos de vídeos random. Así que bueno, nada, vamos a empezar por este. Este servidor sería eh, 8 Clan War Max Skills. ¿Qué es esto? Eh, bueno, yo he hecho un clan war, tengo un clan war con unos amigos eh, aquí en un turnet y este servidor lo he creado para que la gente pueda eh, batallar entre ellas sin ningún problema. ¿Vale? aquí están las normas, están tanto en inglés, ¿vale? En inglés como en español, ¿vale? Las normas. Y bueno, habría cuatro arenas, cuatro zonas y diferentes warps. Si tú pones barra warps, eh, te saldrá eh, inicio, que es donde estamos ahora, el Z1, Z2, Z3, Z4 y training, ¿vale? Vamos a ir a todos los warps antes que nada. Eh, barra warp. training. El training es por si no vas a jugar ninguna clan war por ahora pues te vienes aquí, ¿vale? Le ponéis train eh, y bueno, tienes como una zona para, para entrenar, ¿no? Luego eh, estarían las diferentes arenas, arena 1, ¿vale? Vamos a ir a arena 1, que sería esta. Eh, todas las arenas tienen algo diferente, como una temática diferente, ¿vale? Uy, se traspasa, feo, bueno, no pasa nada. Cada uno tiene una temática diferente. Aquí hay uno con una casita aquí en medio. ¿Vale? Está bastante bien. Esta sería la arena 1. La arena 2 eh, tendría eh, esto, que sería más o menos un poco lo mismo. Lo que pasa es que tendría en medio un castillo. El castillo de, de Peggy. El que lo estaréis viendo. ¿Vale? Eh, luego tendríamos aquí eh, vamos a la arena 3 primero. La arena 3, la cual, uy, está. Esta es la arena 4, la arena 3, esta. Em, esta sería la arena 3, la cual tiene un río que traspasa la arena y un boom, un búnker, un muelle, tiene un, un, un avión que ha chocado con un palo, roca, palmera bueno. Y aquí unas piedras en el agua, ¿vale? Y luego en la arena 4, que sería la última que he hecho, que está, eh, bueno, para a mí sería mi favorita de las que he hecho. Eh, hay otros amigos míos que me han dicho que no, que la mejor es la arena 3 o la 2, pero bueno, yo, para mí es esta. Esta a mí me parece la más chula, con la isla del medio. Pero bueno, no mucho más. Esto sería el mapa que he creado de este, servidor. Si queréis, pues lo podéis votar. Votáis eh, Clan War y eh, eh, haré que cuando volvamos, pues se abra este servidor. No puedo estar abriendo y cerrando cada vez un servidor y otro, porque entonces eh, la gente lo único que va a hacer es eh, rayarse y decir, tío, ¿qué servidor se va a quedar? Tiene que ser uno definitivo, ¿vale? Aunque estos servidores no lo vaya a borrar. Así que bueno, vamos al siguiente. Antes que nada deciros que se me olvidaba que si podéis borrar P vais a ver aquí todas las cosas que tenéis. Está el, bote, el stats, eh, el Discord, como no. Eh, está también los kits, que era lo que quería que vierais. ¿vale? Si ponéis barra kits os salen todo tipo de kits. Maple, Maple Strike, eh, Backlash, Blunt Force, Honey o PW, Timberwolf, Sabertooth, night Rider y Kalinkar ¿vale? son serían las armas que puedes poner. Pero antes que nada tienes que poner barra kit todo, ¿vale? Que el kit todo, bueno, eh, vamos a ponerlo todo desde cero. Si pones barra kit todo, eh, vais a ver esto, ¿vale? Que es el kit inicial que te da estas cosas, ¿vale? Y ya luego pues ponéis lo que queráis, con lo que queráis jugar. Si quiero jugar con una Mabel, pues ponéis barra /maple, te da maple y cargadores. Y ya coges tú tu maple te pones lo que tú quieras. En mi caso yo la pondría así, ¿vale? Y bueno, las skills están subidas siempre, ¿vale? A tope. Así que bueno, pues aquí ya podrías luchar contra la gente. Uno spawnea ahí, que hay camas, y otro en el otro, ¿vale? Así sería. Mm, vale. El siguiente servidor sería el servidor roleplay, que yo creo que ya muchos de vosotros sabéis cuál es este servidor, ¿vale? Este servidor no se puede tener la, la skin, ¿vale? Tienes que ir así, sí o sí. Y bueno, sería un mapa también creado por mí, ¿vale? Modificado por mí y todo, con mafias y de todo tipo de, de lo que vendría siendo eh, trabajos, ¿vale? Y bueno, eh, aquí lo estáis viendo, yo creo que muchos de vosotros ya sabréis qué mapa es, qué servidor es, eh, porque este servidor sido de los, de los más famosillos, ¿vale? Aquí hay también NPCs para, para los vehículos, para todo, ¿vale? Y bueno, pues no habría mucho más que hay en este servidor. Pues bueno, pues a ver, yo puedo ver todos los kits, porque como soy el admin, pues, pues me deja. Pero bueno, hay kit salario, eh, que sería el de todo el mundo, el mafioso 1, el mafioso 2, salario mafioso, eh, salario poli, salario médico, mafioso 3, policía y médico, ¿vale? Serían los kits. Eh, dependiendo de lo que seas, pues tendrás un kit o, será, o tendrás otro. Y bueno, pues hay más trabajo, ¿no? Puede ser un sicario, el cual no te da nada, simplemente tú compras la ropa, será compras al de Meriwether o lo que sea. Luego hay zona de trafiqueo, como puede ser aquí, eh, como puede ser... Bueno, eso ya vosotros lo, vais buscando. La cosa es, esto es un servidor roleplay, ¿vale? Eh, lo dejé de, de jugar porque eh, me cansé de estar administrándolo, pero bueno, a lo mejor si veo que apoyáis mucho este servidor, a lo mejor hago algún que otro administrador en este server y no sé, y que me ayuden a, llevarlo, para no tener que llevarlo yo solo. Así que bueno, eh, no mucho más, vamos a vamos al siguiente al siguiente servidor y vamos a ver qué tal. Bueno, por cierto, estos NPC no son NPC míos, excepto este, que es el banquero Calpapa, que este sí que lo he hecho yo, ¿vale? a cambiar experiencia por dinero. Pero hay otros NPCs como sería este y el resto, vaya, que no están hechos por mí, ¿vale? Estos NPCs. Pero bueno, aquí están. Eh, son NPCs que eh, están también para el servidor tienen sentido en él. Así que bueno, pues lo tenéis aquí y funcionan todos perfectamente. Así que nada, vamos Vale, el siguiente servidor sería un Alpha Valley, ¿vale? Que sería este, 8 Sniper Mods más skills. Eh, un alfabalí el cual eh, lo que tiene son eh, kits de sniper nada más, ¿vale? Estaría el kit Tipperwolf, el kit Echo, ¿vale? Que son snipers normales de toda la vida. Y luego estaría el Sniper 1, que serían este. Son snipers de mods, ¿vale? Como, podéis como podéis ver. Eh, barra kit S2, que sería otro sniper de mods. ¿vale? Y eh, por último, el barra kit S3, que sería el último sniper de mod, ¿vale? Ahí, ahí los estáis viendo, ¿vale? Y tú, bueno, pues equiparías al sniper como tú quisieras y ya está. Y bueno, ya el mapa pues sería el normal, ¿no? De toda la vida de Dios. Aquí lo estaréis viendo, no, no armas, ¿vale? Las armas no spawnean, solo puedes utilizar las de los kits. Y nada, pues sería un PvP a Sniper nada más en Alpha vale De eso trataría el servidor. Vale, este eh, servidor es uno también de los servidores más famosos de los que he estado eh, hosteando. Y sería el servidor eh, Asterio 8 SP Guerra Militar RP Roleplay, ¿vale? Sería un servidor militar eh, con eh, kits de estadounidenses y kits de rusos, eh, los cuales, em, bueno, cada uno te da un arma diferente, cada vez que vas aumentando de, de rango, las armas se van volviendo mejores, y bueno, tú puedes elegir eh, si quieres aumentar o si no, ¿vale? Aquí estaría como unirte, eh, todo, bueno, aquí estaría todo, vaya, lo que las reglas también están aquí, eh, como subir de rango, ¿vale? El soldado a cabo de 100 kills, ¿vale? Este, esto ya hice yo un vídeo hace un tiempo al respecto, ¿vale? Y bueno, pues aquí estaría todo, eh, ¿cuál es el, lo que vendría siendo el objetivo de este servidor? Eh, aparte de hacer guerras en diferentes sitios, el objetivo principal es en los diferentes, las diferentes zonas, ¿vale? Eh, los cuales estáis viendo aquí a continuación, son cinco. poner en la, bandera central el nombre de, tu, de tu bando, o ruso, o USA. Y aquí hay unos puntitos, ¿vale? Esto lo he hecho yo en el mapa, en eh, los cuales he, puesto eh, zonas eh, de claimeo, es decir, he puesto camas, a las que aquí solo pueden entrar rusos, y aquí solo pueden estar estadounidenses, entréis aquí, os ponéis una cama y bueno, pues imaginaos, que estáis luchando por esta bandera, pues aquí claimean los, los estadounidenses, aquí los rusos y pues bueno, lucháis en Zarang, por ejemplo, ¿vale? Por la bandera, que sería ahí, ¿vale? Ahí pone Rusia, ¿vale? En este caso, ¿vale? Hay otras banderas que pone Estados Unidos, hay otras que pone Rusia, eso ya depende de, del tiempo que hayan estado jugando. Este servidor he, lo he cerrado varios días porque mm, me fui de vacaciones, lo cerré, fui unos días a la playa nada más y, bueno, y cuando volví, pues la gente no se unía. Eh, así que bueno, pues no sé. Si queréis que cuando vuelva de las vacaciones eh, vuelva a abrir este servidor, pues ya sabéis, votar eh, guerra en los comentarios y pues pondremos este, este servidor. Así que nada, mucho más. vamos a... Vamos al siguiente servidor. Y bueno, ya estaríamos en el último servidor, el cual sería Asterio 8 es TPA, Home y Keep Skills. Esto sería lo que se llama, de toda la vida de Dios, un survival, ¿vale? En el que, bueno, eh, matar zombies. Los zombies te van a soltar siempre una cosa, un ítem, siempre. Y bueno, hay loot por dos, ¿vale? Ponean eh, por dos las cosas. Eh, también hay despawneo común. Y bueno, pues es un servidor servidor de lo que vendría siendo survival normal, ¿vale? Lo que pasa es que hay un poquito más de loot y eh, hay también eh, max skills, ¿vale? Es decir, que... keep skills, perdón. Que es decir, que cuando mueres eh, no, pierde, no pierdes las skills. Eh, este sería el servidor, eh, también hay warps, hay de todo. Eh, si ponéis barra P podéis ver que hay TPA, hay home, hay kits, ¿vale? Hay solo dos kits, el kit hunter, que os voy a enseñar lo que os da cada kit. El kit hunter te da el arco este, que está bien aquí, ¿vale? Pongo barra kit hunter y te da esto, ¿vale? Que te viendo aquí. Y luego el kit eh, barra kit franco que te da un pine rifle eh, con un cargador nada más. Eh, una mira de Eagle Fire, porque esta es una mierda, por lo tanto puedo hacer mira de Eagle Fire. Que sea, por lo menos puedes apuntar mejor, ¿vale? Eh, cargador, un MR, e, dos dressing y de esto, ¿vale? Eh, los kits tienen, tienen un tiempo para pedirse otra vez. Y bueno, también está el CVD, ¿vale? Que es para votar eh, que se haga que se haga de día, ¿vale? Por si hay gente que no le gusta la noche. Eso está en casi todos mis servidores, el CVD, excepto en el roleplay eh, normal, el roleplay eh, serio, se podría decir. Y bueno, pues no mucho más. Estos serían todos mis servidores. Ya sabéis, podéis votar eh, cuál de todos os gusta más. Eh, votáis vosotros en los comentarios y ya cuando yo vuelva de mis vacaciones, pues veré cuál de todos los servidores ponemos. Este servidor, eh, aparte, puede ser en el mapa que queráis. Puede ser en Washington, en Pay, en Cyprus Survival, en Germany, en Rusia, eso ya, pues bueno, eso ya se verá, ¿no? Pero en principio lo he dejado en Washington, que se podría decir que es el más famoso de todos, ¿vale? Junto a Pay. Así que nada, eh, no mucho más. Si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis, darle a like. Yo os lo traeré. Nos vemos después de las vacaciones. Así que nada, lo he dicho, que el capítulo. Espero que os haya gustado y adiós.